Oh, jadi ngaji tenanan ben untuk Lailatul kotor sing wis kliwat, untuk Lailatul Qadar sing padha wae kliwat. Yang Mustafa itu santri yang Mustafa ya, serangan yang itu saya saya takut. Gus nuzul Quran tanggal itu lah. Saya kotor tanggal biru. Oh, oleh merata mau cek Quran. karwan inna anzal tahu. Filailatil kotor. Kan nuzul Quran yo. sero Oh, selamanya ada nuzul takut takut kau ngono. Nah, ya nuzul Quran tanggal itu lah. Saya tuh kotor lah saya ini golek luyane, <laughs> tenaga itu tanggal-tanggal gue golek apa? Kalau ini wes entok, teman ini pun keliwat, teman wes keliwat. Tapi cara hadis kon golek ini tanggal sepuluh akhir. dari sepuluh akhir itu maksudnya itu sepuluh sepuluh akhir tonggo tanggal sebelas. apa sepuluh akhir itu sepuluh kok tanggal apa? Selikur. Ya agak tau mikir ngono tuh. Nabi dawe al Al akhir, sepuluh sing akhir-akhir ora akhir to no akhir-akhir orang lama sih darah nih darani itu kocar ya mulai tanggal pinten cici dengin ana sih mulai tanggal itu sepuluh, niku nabi nak ngintikan misteri sepuluh sing akhir al asrul awakhir apa asrul akhir yang hati sih al asrul awakhir jadi ya semuanya Sing jelas aku yakin ya sanggar Islam untuk kabeh nek wis kok gampang. mau alamate laut jare apa tawar nak esok serengenge gak ono sinari malah peteng tuh ah, seneng air usah dijero-jero orang tuh kok komentar orang tuh wah komentar sebab orang roh ono enak rantu seneng kalau tak cerita nabi ben sampean nurut hampir semua ulama niku sepakat satu-satunya satu nazoman sing nabi urut sesuai periode ini namun teng akidatul awam sing dikarang Sayyid Marzuki mulane dari kitab legenda teng Indonesia mergi urutan nabi sing urut niku namung teng kitab nopo akidatul awam termasuk di Lut Ibrahim Ismail Guri ke Ismail iku anake Ibrahim sementara Lut itu semi konco napa konco be di sini dhisik konco mereka kadang konco kawin wis nekani anak merongono Lah Nabi Lut Ibrahim saya minum konco Mulane fa'a mana lahu lo wakola ini muhajirun ila robi jadi lo tuh semi konco be Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nabi pinter. karena ini ngelawan malaikat Jibril. Jadi mulai dhisik Nabi ku be Jibril bantah-bantah. saya ramur tu itu wong bantah ora oleh. kemudian biasa bantah-bantah. Sampun kalau terang nol ya. terus tiang Yahudi ini gue Nabi Muhammad ora oleh terakhir orang Yahudi gue keterucut keliru. Musa saking hebate Ibrahim pengikut Musa. Lah gue ketok ini mulanya dinya Quran ya ahlal kitab. Lima tuhajuna fi Ibrahim atau wama unsilatit Taurat wal Injilu illa mimpati ba'di. Mulane ha antum haula hajastum fi malakum bihi ilmun falimatu hajuna fi malaysa lakum bihi ilm hei wong Yahudi mau kan etika perdebatan kita jari Nabi kudu ilmiah Iki debat wis gak ilmiah. Ibrahim mbek Musa dhisik ndi? Wong Yahudi mene dhisik Ibrahim. Lah iya wong dhisik kok pengikut. Ngeri. Jadi padha karo Mbah Hasim Asari kok anut ruhin ayo aneh. Hmm. Wong Mbah Hasim luwe dhisik Ansari. Mbah Hasim Asari ku pengikutnya Hasim Muzadi. Lah ya edan to. <laughs> Mereka sange senenge Mbah Hasim. Lha nuriyen Mbah Mun nate ngeneng santri ini ngantos ken metu. Gara-gara niku Mbah Mun tanglet. NU B Imam Syafi'i ape dijare ape NU. <laughs> Sa perkara takoki wong Madura. Dadi NU ora agama teng Madura. Islam mbek NU jek mulya NU. Wong lawan Islam di barat, tapi nak nglawan NU paham ora ora fanatik wong Madura be Islam tapi fanatik NU nganti takoki mbamun lu NU be Imam Syafi'i ape dijawab ape NU padahal NU pendirinya Mbah Hasyim Mbah Hasyim anut Imam Syafi'i Nah, mana wong alim-alim sing mutung be NU langsung nyekeli madzhab Imam Syafi'i. Perkara NU cuk di organisasi NU fatwane ra macam-macam. Nah, wong alim terus menculot langsung alim Imam Syafi'i mergo anut organisasine kadang kecewa, apa nggih wong dukung mendukung paham jadi iku Quran jadi iya mulane nak ngaji Quran nak sing saged nggih diangen-angen nak mboten saged nggih anut sing angen-angen dadi ya ahli kitab hei ahli kitab kowe kok berdebat tentang Ibrahim dan mbok klaim Ibrahim pengikut Ibrahim toh wama unzilati tauratu wal injilu illah mimpati terus afala takilun akalem udah konti Sebab itu Nabi Muhammad itu Nabi paling realistis. Beliau gak tahu muni gawe negara Islam atau gawe agama Islam. Beliau berkali-kali ngendikan kul ma kuntu bid'ah minar Rasul. Aku iku ora rasul sing bid'ah. Mergo aku mau anut Ibrahim. Iku kanji Nabi. Melani umate niru aja sampai ketrucut. Matku iku gawe Islam ora ora gawe Islam aku mau anut Ibrahim. Cara kanji Nabi kok muni pendiri Islam kok dikatakan orang barat. Iku Muhammad Rasidho Nabi mergo dekne mustakil berdiri sing tercerabut songko akar nabi-nabi du, dulu. Berarti gamane cara ngaji sanate Muhammad gak musalsal mergo dekne berdiri sendiri. Mulane ciri utama nabi mesti musaddiqal lima bena yate anut ngarpe. Ngarpe anut ngarpe sampai dok Nabi Adam sampai langsung Allah Subhanahu wa taala. Lah saya saiki wong ngelam Nabi Muhammad itu ya ora pati paham. Nyongkone Nabi Muhammad itu nabi sentral dengan arti ya punjer. Punjere Nabi itu dengan arti derajat, tapi ora iso punjer dari segi silsilah. Mulane anit tapi tabi millata Ibrahim apa Hanifa. Kudu ono sing dinut. Rupa-rupane milai sinten Ibrahim. Ya penting kalau aturakan. Sebab niku jengben Nah ini lucu nih, ini mulanya kena ngaji aku supaya gue sanggup mati, ya. gue sanggup mati. Nabi Ibrahim ditakoki pangeran, "Him kowe tenan wis dakwahi kaum empon Gusti, kula pun mulang kalimat tauhid." Badhe ku Nabi sinten takoki malih, "Sa Musa, kowe wis tenan dakwahi matem tauhid?" Nggih sampun Gusti. "Sa Isa, kowe wis demen dakwahi tauhid?" yo iya, sampun Gusti." seksi sapa? Muhammad jare lucu kan. Lha iya. iku. Kanjeng Nabi paling guri tapi dianggap seksi. Lah iku mungkin nak dari seksi ya itu tadi rantai, rantai itu ana induk. Yang pertama digawe rantai pertama. Terus digawe digawe nganti rantai terakhir. Bukti nak rantai terakhir, rantai ngarep iku coplok orangnya tergantung rantai guri. Nggak rantai guri iki wijak, berarti ngarpe ya wijak. Mergo wijak centelan. Kalau Rian gak mikir nanti bingung, nanti sholat hajat tuh, piye karpe. Nabi ku musalsal, musalsal rantai. Mus paham ya, wis gak dadi khawarit, paham dadi khawarit. Rantai ku nak sing ngisor iku ijek gandengan kados kalung utawi napa sing tau kalung bojone rantai aku ya ora tau duwe rantai ngono ya. Rantai luweh ana anggere wong duwe rugen duwe tak nyancang wedhus ya, ya. Rantai ku nak gelang sing pol ngisor gak coplok, berarti bukti gelang dure ijek. Paham ya? Nak gelang dhuwure ra coplok, gelang dhuwure isek. Lah nak sing gelang pertama sing dhuwur misalnya Nabi Adam, ora ono ini dia berdiri sendiri. Mulai nek ditakoki ora iso jawab, "Dam, buktine apa nak kowe dakwahi?" dam buktine apa?" "Sa Isa." Jawabe Muhammad jare. Mergo ranting isor ku nak ijek, berarti dhuwure ijek. Anggere ijek dhuwure ijek. Lha iku rasul kalimat tauhid itu musalsal. Mulane kabeh nabi jare anut ngarepe padha-padha mempertahankan kalimat la ilaha illallah ini disebut waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi ciri utama nabi gawe kalimat la ilaha illallah apa abadi